中文语音转换文字软件单元四运用 S T T 回答问题喺之前嘅单元，我哋了解咗 S T T 系啲乜嘢嚟，点样将口语转为书面语，同埋当电脑出唔到目标字词嘅时候，我哋可以点样做？依家我哋尝试应用之前学嘅嘢去回答问题。 睇下回答問題嘅時候要注意啲乜嘢？題目係描述圖中顯示嘅趨勢。呢度有四個答案，我哋一齊睇下邊個答案好啲。第一個答案用咗書面語，內容合理，但就唔係完整嘅句子啦。第二個答案用咗完整嘅句子，書面語。 內容亦都合理。第三個答案內容合理，但就唔係完整嘅句子，亦都冇用到書面語。最後呢個答案雖然用咗完整嘅句子同埋書面語，但係內容就唔合理啦。總括嚟講，我哋答問題嘅時候，除咗要用完整句子、書面語。 当然，答案都要合理先得啦。用书面语去做职完整句子答问题，我哋可以运用以下技巧：重复题目用字，喺适当嘅位置加入答案。依家我哋一齐睇下以下嘅例子，尝试运用呢两个技巧去回答问题。问题系。 你认为有什么原因可能促使青年人参与电竞活动？作答嘅时候可以重复题目里面嘅用字，可能促使青年人参与电竞活动。然后将自己谂出嚟嘅答案，凭背压力加入适当嘅位置。当答案多于一个要点，例如需要就各个原因延伸解说嘅时候。 如果我哋運用標示語去組織答案，就會較為清晰啦。雖然標示語本身冇包含答案內容，但就有提示嘅作用，有助我哋去組織答案。以下呢啲就係常用嘅標示語，例如用嚟標示原因，我哋可以用因為、由於、原因是呢一啲嘅標示語。如果我哋想加個諗法。 我哋可以用另外、另一方面等等。辈壓力同埋潮流文化可能促使青年人參與電競活動，可能係可接受嘅短答案。答案里面嘅可能促使青年人參與電競活動係重複題目用字，而盃壓力同潮流文化就係自己諗出嚟嘅答案，將佢哋加入適當嘅位置就可以啦。 如果題目要求解说詳細，用標示語去組織答案就會較為清晰。例如，先回答朋背壓力可能促使青年人參與電競活動，然後加上解说，跟住用標示語另一方面去引入第二個要點。而家睇下第二個例子，問題係。 你认为政府优化职业教育后，香港青年的快乐指数会否有所提升？我哋一齐睇一个答案。間住嘅系重复题目用字，黄色荧光笔間住嘅就系答案。而因为就系标示语啦。如果唔用因为。 大家谂唔谂到可以用边个表示语呢？我哋可以用原因是去代替因为。睇完呢两个例子，相信各位同学都掌握到回应题目嘅技巧啦。最后，同学喺答问题嘅时候，记得要用完整句子、书面语，同埋内容一定要合理。 而我哋可以運用呢幾個技巧，係幫我哋去回應題目。今次嘅課堂就去到呢度啦，各位同學要多啲練習運用 S.T.T 去答問題啊！拜拜。